Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy les voy a enseñar una aplicación llamada SIC. Es para detectar plantas, árboles, animales, entre otras cosas. Vamos a ver. A simple vista vemos el logo como una hoja. Vamos a dar la aplicación que dice SICK Podemos ver que es de la compañía National Geographic podemos ver nuestra ubicación y donde tengo que todas las especies, si le damos, vemos que puede escanear plantas, anfibios, hongos, peces, reptiles, arácnidos, aves, insectos, moluscos y mamíferos. En mi caso lo tengo en todas porque como a veces uno no conoce una especie o algo, eh, quisiera identificarla y no estar renombrando por nombre. Entonces, este es el perfil que vemos en esta aplicación. Si le damos para abajo, vemos que hay retos, podemos ver nuestro usuario, y podemos donar. Pero si le damos a los tres puntos, podemos ver el inicio, los logros, mis observaciones. Esta aplicación también está relacionada con iNaturalist. Entonces, si le damos a configuración, podemos elegir si queremos nombres comunes o los nombres científicos de cada árbol que nosotros tomamos eh, con esta aplicación. Esta aplicación simplemente con poner la cámara sin hacer la captura de la foto no puede identificar eh, no puede identificar lo que estamos mirando en ese momento. Si vamos para abajo podemos ver todas las cosas que podemos hacer. Podemos poner el idioma, según el idioma del teléfono, pero no lo quiero hacer así porque el teléfono está en inglés. Y voy a enseñar algunas pruebas para que vean. Comencemos. I don't You don't wanna know if I feel alright I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine I'll be waiting for a sign to light up, yeah And your heart is out of sight I just wanna feel mine just wanna make sure you're right I'm gonna be the you Whenever you feel like you're about to sink I don't wanna just forget you, but I wanna be fine I'll be waiting for a sign to light up, yeah And your heart is out of sight I just wanna feel you. You don't wanna know if I feel alright. My mirror shows the other side of me All these ones and zeros, nothing in between But there's so much more to me than eyes can see Than eyes can see I'm not binary